Ой у лузі червона калина похилилася, Чому ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. гей-гей!